quita esa foto, ¿sí? Ay, no, ¿qué tal? Vaya que lo bañen, ¿qué tal? Yo puedo mirar lo que se me dé la gana. Quítala, ya perdieron, ¿ya qué? ¿Ya para qué lo ves? pues es que yo sí apoyo a mi selección. Sí, claro. se hayan perdido, lo que sea. Ellos sudaron la camiseta. Sí, claro. La camiseta, los boxers. ¿Qué? Pues, pues, que estas fotos a mí me producen mucha ternura, me acuerdan de las emociones, los goles, las alegrías que nos dieron. Sí, claro. Todo. Ya, ya, ya supérala, quítala, quítala, ya no entiendo que le miras tanto. ¿Qué le miras a.? Es que yo sí amo a mi selección. Sí, claro, sí. Yo sí siento la pasión de del sí, fútbol. Bueno. ¿Qué tal? Uy, qué figura! Qué morbo me da con esas putas patotas. ¿Qué? Dije que qué figura, qué amor que le da a todos sus compatriotas. Eso fue lo que dije, ¿qué entendiste? Sí, tan patriota.